du nit ku gore ndax euh, daf ñu respecté di ñu wo du ñu nemeku du xol ci lu ñu ne mm. ñu nit ñu delo ko cër bobu kon euh, yaakar na ni fofu digënté yaay ak doom la respect bu mat sekk lañu am ci moom ndax moo ñu ko won ñu delo ko ko di ko nuyu au passage di ko wax ne ko maman nekkal ci jàmm ak lii nii bu baax mm. voilà kon daal daf mën daal euh, notaire moom dafa dafa fan partigué quoi fuggam <laughs> ak ci charisme charismatiqueam yooyu yëpp genre non parce que moom sax euh, suma relation moom même man maa ko cherché parce que xawma ko woon dannaa ko gis nii suñu dajee ci ay meeting yi ci moment local yi hmm. euh, dafa def benn acte acte bi ma apprécié ko hmm. ndax man li may wax rek gor laa su ma ànd nit ki damay dee ba jeex dañu passé local bu ma dikkaat ci ay détails am yi ci ma japp ne li ni man li ma gis ma gis ko mu yor otoom duy ci ay ndox mhm. duy ci ay boisson duy ci ay fruits def ci ay lek di wër ci école di joxe mhm. di wër ci école di joxe di laccé ana APR di len ko jox geste bobu ma gis ko ma xam ne ku dëggu la mhm. lu muy digg ak président de la république mu ngi koy def lolou mo waralon ma ma ma apprécier ko def ben sorti wax ci mom mais musuma ko xam musuma ko jar ko gis ni mais am ñoon affinité bi nuyo lañu séxon ça va après mu gis loolu apprécier wooma ñu toog waxtaan ñu waxtaan mu may conseil doon lu baax mm-hmm. ba defat dafa laat ma beneen acte bu er. ma mm-hmm. neex président di fi ñëw ñi nga xam ne nii ñoonu lañ nekkoon seen wet mm-hmm. di leen jàppale guddeeg bëccëg euh, yaakaar naa ni gor gu ne gor nga su leen ñu sonnee ci yow bu dee benn fan bu président di ñëw bude bëng zëni ñu génn président xam ñooy ñan man waroon nañ ma boole ci invitation yi mais sama mama grâce à nafisatu diop mm-hmm. moo dox jéego yi fexe ba ma dugg foofu ci mm-hmm. audience yi mm-hmm. ma toog kon ki la defal loolu yaakaar naa ni bu amoon opportunité taaj la yàgg président dina ko def kon kooku lu ñu wax ci moom ci lu baax rek doyul day daldi suñu mama di nit ku baax ñu koy nuyu bu baax comme daal da nga jàpp ne yéen ñaar yéen a bokk liggéey moo tax da ngay xaw nek ci wétam and ak mom mais heure bu lo woy da ngay wuy voilà du cadre sax ñak and ak mom ndax liguey bi benn beud la benn vision muy kaolak ak président de la république mm. ñu andal monsieur Macky Sall mm. liguey bi lool dong la mom lañu xol mom lañu visionner mm. kon ñun wa kaolak képp ku fi ñew ne président mo la tax juk mm. defal ni ñooñu ibil sa xol bi yaatal ko tek ñepp jital leen won ne leen ne lii la lii la lii la lii la mm. mais pas autant que yow la rek yaa war a toog ci donkaasi bi non non fi mm. yalla rek Nous fi ne. nous yalla la. Mm. kon nañ ci xalaat ñom di delo ci seen xel di baye yenn yenn yenn nous mm. kenn dara ku ñu dimbali am. ni ñun suñu yoon. un jour viendra dinañ bok ci ne élection législative ñu wax dëgg fi euh, Benno grâce à monsieur Pape Demba directeur de la Sénélec. mu mel élection yi jàll moom nga jàppale waa aussi moo mi di ko nuyu au passage euh, DG Sénélec euh, monsieur Pape Demba bi tey di nit ku am yar mm-hmm. nit ku am respect nit ku am yëg ci nit mm-hmm. man benn yoon la ñu toog ñu waxtaan mm-hmm. wax may kat di gor ma xam ni kii li muy wax dëgg la ci moom moo waral ñu engagé wu donte digënté bi ñu engagé diko jappalé digënté bu gatt la ndax ñu ngi won suñu roko tok mhm. politique bi ñu gis ci côté APR ci kawla dafa salté mhm. mais amna ño xamné ñu ngi yor seen pousso ak wëñ di ñaw ba tay mhm. ñaw bobu ñi ñaw ñun loolu moñ ci téy ndax yaakaar naa ni bi ñu toggé ak moom gis tamit li muy liggéey ci kawlak ndax ku xool kawlak xool département bi xam ne vraiment pap demba def na liggéey bu am solo mooy lan tal na lamp yi leeral na te boolewut dara ki wax mhm. di dugg ci kër kilifa diine yi kenn ku nekk bu fa demee nga yaakaar ne kooko ko gën a bëgg mhm. kon kooku ku bëgg kaolag la utiliser wut kaolag dafay dundal kaolag li ko président jox ñu nombal tànk bi yaakaar naa ne waa kaolag buñ soxarul war nañ ko mën a apprécier ndax ñu ngi ciy gis sunu bopp bu baax mhm. ndax kaolag léegi fépp leer na vraiment dafa mel ne bu ñu déggee ngay wax léegi ci jamono juñ toll pap dem bu tee nga gën a jege que yeneen euh, leader yi nekk fii ci Kaolack. non man moom pour te dire jéguwuma kenn. Mm. sama bopp laa jege ak yàlla. Mm-hmm. danga may woo ñu liggéey li ñu mën mooy wàcc terrain bi liggéeyal la nga respecté ñu gis ndax fi mu ne nii kat man pâté. Mm. joxatuma kenn 100 pour cent. ndax dama def 100 pour cent. Euh, après ma retourné waat ba 1 pour cent. Mm-hmm. kon yaakaar naa ni ci looy duggati ak ku mu mën ci doon daf lay won li tax nga wara meuna so boîte à 100% ouais. mais nak du dañuy tuut fi tuut fe mais kuñu ne yow na di nga xamne yow sa bop ñun nenañ la yow la mm-hmm. lolou mo waral temps bi ñu amoo ñu jappalé ko mm-hmm. mais inshallah rabbi li ci li ci suñu kanam raw li beut ñoo ngi tok suñu rox di liggéey di sensibiliser jeune yi di def suñu ay social li nga xamne mu lu may wax rek mom lañu yormi astout ñu koy bokk ak nit yi mm-hmm. di daas fananal inshallah rabbi dal bu juk joté rek dinañ juk ku ñu yalla nam bolel koku dinañ and ak yow ci ngor ci diiné ak li ñu am hmm. voilà mais en tant que jeune di dem ci quartier dug bu ci biir di waxtaan ak sa morom jeune yi di def porte à porte tey bo doon def euh, benn jàngat mhm. ci région locale ñi génn benn dañ ko ñàkk kaolak ñàkk maire yu bari ci département bi euh, législative yi ngeen am toog gu bari ci fële nga xam moo di ensemble mën nañu wax sax président réve kaolo quoi hmm. mu liggéey liggéey bu am solo wàcc ci terrain bi wàcc ci département bi ñu nit aussi ñu nekk suñu roq liggéey liggéey bu am solo hmm. kon affaire bi président la ñuy lancé appel ne ko na xool bu baax hmm. jeunesse bi ci lañ te fi nekk nii comme bu njëkk ba ma yónnee la war yi nga naan awuma carte d'identité ci jeunesse bi koo yónnee war yi ma dem retiré ko ndax am na carte d'identité ngeen bal ma ci publicité bi waaye ndax léegi jeunesse bi ñëpp a muus. Hmm. ñëpp xam li ñu bëgg. Hmm. te mbir mi jeunesse bi la nañ jeunesse bi wàcc wax ak jeunesse bi président recevoir jeunesse bi wax ak ñoom. Hmm. ndax Kaolack fii kenn mënatul def dara ci jeunesse bi. ñi fi nekk nag ku président recevoir géré naa leen géré wuñu kenn loolu laa bëgg mu leer ci seen bopp yi nañ bàyyi géré géré wuñu kenn. kon gars seen lañ fi seen lañ fi toujours da ngay dañuy gagné difficilement mm-hmm. difficilement bobu ñoko tek contacté seen ñaari fan ñett ñu ne la diw nga engagé ju diw ñetti fan ñett ñu ne diw ñu ne nangam diw mi monté nangam nañ bayyi loolu kuñ ne diw ñu ne la diw amut nit mm-hmm. non non ñi mer nañ leen jëli té leen waxtaan ak ñoom mm-hmm. kenn bañ mer ku nekk di ci gis sa bopp taw ñi mer am nañ droit mer ndax lan mëna nekk ci langue gi di ci sonn gudde ak bëcëk mm-hmm. señ bi liñ naan di bayyi babu di dundé yek seeni auto président bi fi ñëw wax nako wacc leen seen auto yi ngeen di leungeur leungeur and ak téméri gaddu koor di jëfé kilim ngeen wacc ci terrain bi ngeen liggéey Hmm. te liggéey boobu noonu yow bo def porte à porte hmm. yow mënoo ko def ndax nee nga ci yow milliardaire alors hmm. yaa ngi ñoddi loo xam ne di n'importe quoi benn parti gay bàyyi faal la euh, nekkut di ñoddi lenn man mën naa xëy soo ba ngoon def porte à porte kaw la gépp sans voiture du ma jël sax vélo dama koy def ak sama tànk fu ma sonn yam toog naan su ma paree continue mais yow réy nga ànd yow kase foo wàcc téeméeri garde corps garde corps yi pour lan la wala la dox jox ndaw yi seen gëdd 100% loolu duma ne la pour yeneen parti yi waaw duma ne la ñëpp la mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi dooleel ndaw ñi ñi nga xam ne ni ñu ngi nekk ci keppaar président bi mhm. seen jeune yu nekk ci ñoom ñu ngi mhm. leen di dooleel di leen génne di leen jox ay moyen ak ñoom lañ yor ñu boole ko wàcce ci terrain bi mais ñi nga xam ne ni euh, yaakaar nañ ni tey jii bu ñu la dooleeloon ñoom dootuñu leen dégg ñooñu duñu dooleel kenn dafa mhm. ñooñu mhm. duñu dooleel kenn ndax yaakaar nañ yàlla amul mhm. affaire bi yàlla la li nit ki war a doon suba yàlla bind na ko ci jëwam bi ba pare àlla kulli àllin daf koy doon kenn mënu ci dara ok mais saari da nga am benn posture bu jafewul ci politicien mooy paate xartu ñëpp la ñëpp lay àndal amoo kenn benn xarma yàlla même da kaw papi gay dinañ ci wax jege ngaantoon lool jegalantoo bi politique da ngeen dox avant politique papi mais papi on est vécu ensemble. Mhm. moom dañu defandoo lu bari. c'est mon frère. Mhm. Euh, mu wàcce boppam ñu Nous avant. Mhm. eu ay conneries. ba tay ñu kenn vision bu nek ci papi mo nek ci vision bu nek ci paate mo nek papi. mu doon nit ku gëm nit ni amul pour réussite mais lépp ci ngor la ko teg ci diine doon nit koo xam ne nii daf may sagoo di ma bégee daf koy wax pâté la fin c' mon mm-hmm. frère mm-hmm. lu bari lu nekk ci man mm-hmm. suñu amee audace dugg ci politique moom la ñu gis jàpp bi nekk ci moom ñu ñëw ambitionné wu waxtaan ak ñun dooleel ñu ñu ñëw kon moom xale la mais terewut mu ngi pouf ci lang gi kon moom ni muy def nii bu ko mag ñi defee langue politique bi dina gën a neex mm. mais ani diw ah diw comme kaolack amul ñaari nit yàqkat yi mm. ah président diw bu ko dégloo de diw amul ñaari nit yow moom di wax lan mooy ñaari nit ak ñetti nit mm. fii kenn amut nit local yi ñu passé gis nañ fi ku financé ay milliards te dafa perte ani nit yooyu noonu kon affaire bi di ci nit di ci cadre nit ñi ki am na nit kam di non non nit ñi respect lañu bëgg ak wacc wax ak ñoom mm, ak programme bu leer ngi leen di jox merci beaucoup mm. di leen wax lu leer lu concret lu nekk ci yow ak it sam sa jëm sam sa cër ba visage bu rafet di génn ci yow mm. loolu doomu aduna bu ne war na ko bàyyi xel mooy waral ñu boo ëllëgee boo soxlaa bu ñu a diw kenn du ne acam bu ñu diw ñu koy apprécier voilà oui euh, gis nañu ñëpp nga amal jàmm mais Eh, jombul nga am ko xamanteni ci leader yi nek fi kaolak fango quoi mo moy sa idole hmm non man mo idole fi kam moy sa idole pour te dire que man politique euh, awma ci idole mhm. man toujours luma wax moy ma gëna wané ma gëna sauf ma mhm. ëpp pochette hmm ta lol lay woné ko xam paté bo ci tégué turam ak wané ak sauf mais bo ci tégaté bari na kaf bari na jamm lol nga ci tek fuma tok man duma xaar man ma retard lo nit ñi hmm di kaf di ré mais ci cadre bobu mom kaolak man ma fi chef hmm. man xamna ni ci côté ndamu mo nak mais hmm. tiaj ken epp mako hmm. le ci cadre politique bi charisme bang fi jukoy tiaj tiaj bang fi mais yar bang fi lepp lu mu wolaaj rek ci côté politique ñun am nañ fit bi am nañ sañ sañ bi da dañ koy def voilà parce que day way di jappelé son excellence président Macky Sall ba li nga xamanteni moy présidentiel ñu jëm wala and bi jeexna ci après élection législative bi ñu genn wa ñun suñu ñun ñoo choisir président mm. ndax waxtaan wax dëgg ci la euh kenn ku nekk nag yaa xam sa vision ak ka nga àndal ak ka nga faral mm. duñ ne kenn fa nga xool baaxul non non mais ku xool sénégal démb xool sénégal tey xam ne président son excellence liggéey na ko mm. kawla gi boo xooloon bu nawet amoon bari na école yu bari kenn du fa jàng mais ren nit ñaa ngi jàng canal yaa ngi ball di dem mhm. affaire yaa ngi dox nga gis ne kaolack am na changement ndax man kaolack rek ma ñor ah kaolack rek ma ñor mhm. du question dara wala ndam parce que man kaolack féex set propre man loolu laa bëgg ci kaolack fu ñu ne saalum saalum waa kaolack nga am fierté génn mhm. sama dëkk bii lii sama dëkk bii laa bokk it ca ña koy jëmale kanam loolu laa gis da loolu laa gëm te mooy li nekk sama xol ak sama xel Mmh. voilà en tant que jeune yow bo doon jàppale jeune kawlu kaay ci jëm ci wàllum politique wala nekk si entrepreneuriat ban euh, idée nga leen di jox ci lan kawlu exemple lan la war a lan la gën a soxla waaw kawlu li mu gën a soxla mooy li may wax euh, di nuyu au passage monsieur le maire sëriñ mmh. bu mmh. di ko ñaanal yan bi mu yannu yàlla na ko sama borom gën a oyofal ndax kawlak c' est pas facile <clears throat> kawlak euh, du dëkk bu yomb mais nag defal li nga mën wax li nga mën ba boo fi mu rafet mhm. te euh, ñu bi ñuy la s'appelle mhm. président na nañ bañ a xool lenn mhm. euh, du cadre sëriñ bu ci mouvement présidentiel bi war ko jàppale non non ñun ñi ñoo war a njëkk bañ loolu ndax ñun ñoo président ku lu yaakaar ni lu ñu signé validation jóge na ñun moom la ñuy lancé appel na dooleel sëriñ bu mu liggéey kaw la ñu bañ a xool affaire de par par loo wala lii ñu ko dénk mënu ko ak a wax lu bon ak a yàq lu bon yow mi yàq lu bon ku la joxoon kaw la sa buntu kër sa doo ko defar mm-hmm. kon buñ la xasee ba dénk loolu diggante ak sans borom la yàlla moo ko dénk mm-hmm. te mënu ci dara te da ci bay wéewu tànkam ba fu mu mën a yam foofu la ko yàlla di yamale mm-hmm. kon yàlla teg na ko fii ak 5 ans nañ leen ko nañ leen ko ñaanal liñ gis lu rafet amee Euh, ay marché yoo xam ne Europe la am ay ay partenaires ñu indi leen jéem waxtaan ak ñoom xool nu ñu jëmalee kaw ca kanam. mais mm. pas autant que ànduma ak sëriñ boobu rek voilà sëriñ boobu il est fouti wala dafa war a perte wala dafa war a nangam wala bu sooxee. sëriñ bu sooxul parce que moom sant na yàlla. Mm-hmm. Kaolack moo sooxe kon nañ leen fexe dooleel leen ñu liggéey Kaolack ibbi port bi ibbi euh, usine yi nga xam ne moom la ñu war a def. Mm-hmm. ndaw ñi liggéey. Mm-hmm ndaw ñi liggéey ndax boo xoolee kaolack li lay won ni la jeunes yi jeunes am job ñoo fi ne jeunes yu bëgg dara ñoo fi ne boo xoolee noo koy xamee mooy kenn toogul li ñu am mi jakarta yi mm. donte métti na euh, liggéey bi demee wut noonu tali bi taana euh, nit ñaa ngi daanu di gaañu accident yi bari na ñoom ak taximaan yi Euh, mais ñom ñi ngi bañ rek nek ci tax mm-hmm. baña sacc wala baña agressé mm-hmm. kon koku buñ ñoñu buñ amé luñ liggéey lu gën vélo dañ koy dem defi di nuy ñëpp au passage ñi nga xam ne ñoo nekk ci vélo yi di jeunesse bi mm-hmm. nga xam ne jeunes yi kase kase kase kase ñoo nekk ci vélo yi di leen wax ne leen yàlla leen yàlla sàmm ñu gën a prudent gën a jubóog borom taxi yi jubóog parti particulier yi ci tali bi ñom ñëpp ñoo xamante jàmm ndax kenn ku ne loo wut yóbbu sa kër ngay wër mais pour pour intérêt kaw la que mën nañ xaar un jour pate lëngoog monsieur le maire lah Serigne Boub ànd loo liggéey pour intérêt kaw la que waa man je suis comme ça li ma wax rek hmm. eh, kaw la moo ma ñor te yaakaar naa ni du ma nekk naan ya kaw la moo ma ñor Serigne Boub il m' appelé ne ma ñëwal ñu liggéey hmm. eh, ma ne ko non non kon yow sa intérêt personnel ngay xool pas hmm. kaw la waaye Serigne Boub bu ma woon suba ne ma pate lii ak lii ak lii mané ko liek liek li mo ci sama idée hmm. wala man duma xaar kan serigne bi ma gis j'ai des partenaires yo xam ñu ngi italy hmm. ñu ngi waxtaan ñu ngi dox inshallah rabbi li ci kanam dinañ dinañ dinañ ci gis lu bari ñoñu hmm. bu ñewon tay ji ma xamne amna luñu wara mëna opportunité buñu wara mëna def kaolak damay wut audience ak serigne togo ak mom exploiter ko serigne sama frère di ko nuyo passage mom wajuram ak sama wajur la won kon moom yaakaar naa ni lépp lu mu taq war nañ cee mën a tax loolu moo jaaxal ñëpp paate ci mm-hmm. wàllu politique sëñ bu la gën a jegal mm-hmm. mu bàyyi fi sëñ ni yàkk bu naqar dem ànd ak gars waaw mais du woon gars parce que sama vision mooy président la réew mënoo cee nekk di bañ président ba. Mm-hmm. réew dañ na mënoo cee nekk ñu taajal la bool nga di ca lekk di ca xëpp suuf. mënut ne ñun suñ vision président la woon kon buñ ñëwé fekk président am ku mu jital ñun il fallait que dañuy dem and ak koku président jital mm-hmm. loolu mo doon suñu vision mais du cadre que diw sama mbokk la dama wara dem and ak mom ndax lan bu gagné non non mm-hmm. lool serigne c'est mon frère diko ñaanal yalla bi yalla noy fi tollu ba lim mm-hmm. bëgg ci kaw la ko mu def ko euh, waxtu ñu ci rewon jeexna mais ben question mo ci dess fa ñal ko ndax euh, ay projet yu nekk sunu bopp la lu bari mhm. loo xam ne nii dono amagut occasion pour fuñ ko jooytoo mhm. mais ñu ngi ci te incha allahu rabbi dinaa interpeller monsieur le maire sëriñ bi mhm. dinaa ci wàcc dinaa xar sama tànk tubay ndax it man lenn lii rek laa bëgg di xam li sama waa koñ ak sama waa gox di jooytu ngir ma dem lu ma ci mën def ci ak it fa mu mën a jooy jéen yaakaar ni dinañ fomp sama yoroon koñ ma dem fa joy jeex pour ñu fajal ma lool inshallah rabbi dinañ ci dox dinañ ci wax te inshallah rabbi bientôt ñoom dinañ xam ne dox nañ ci wax nañ ci mm. inshallah patri gay waxtu wi jeex na ñu bayyi la nga taggo auditeur yi xam depuis quatre bi la ñu lay déglu mm-hmm. ah, di nuyu ñëpp mm-hmm. di sant ñëpp di la nuyu aussi di am contentement yow ci mon cousin mm-hmm. nit ku baax nga euh, yobalal ma invitation bi ñu ñëw toog waxtaan di nuyu ñëpp di sant ñëpp euh, di wax nag lépp lu fi jub sans borom la lépp lu fi dëng ci sunu dëngte la mm. ñu jéggalu ñëpp bu ñu waxee bu offensé kenn du sunu ñàkk yar sunu wax la mm. bu ñu waxee it ba wax lu neex kenn du sunu njàmbaarte ci mbir sans borom la mm. kon di tàggu ñëpp di sant waa kaolack di gërëm waa kaolack di waxaat jeunesse bi nañ gën a prudent jeunesse bi nañ gën a joxante loxo jeunesse bi nañ gën a nuyoo nañ gën a jàppoo ngir kaolack jëm ca kanam diɲa na sɔn ne sana président de la république yàlla defal ko jàmm. Mm. may ko jàmm may ko jàmm ba mu yeggali li nga xam ne nii moom la bëgg ci Sénégal. Mm. salaamaaleykum wa rahmatulah. Ah, jërëjëf euh, Pate Gueye auditeur auditrice Jafala FM mu nekkoon seen émission gëstu émission gëstu tey daloon ki nga xam ne moom moo di euh, Pate Gueye di président mouvement cent pour cent Kaolack di ab ndaw boo xamante ni dafa dugg ci wàllum politique bi am ci lu bëri lu mu ci def tay mo nekkoon suñu gan di leen jaajëfal ci teewal bi di leen jox di daje si yàlla ànde ba alxames ba leen ñëw ak beneen euh, invité ki nekkoon ci kàddu gi mooy Moussa Mbow fegoog ci xarale yi Amadou Diallo ak Ali Diallo léegi-léegi rek euh, bu leen doon da ngeen ànd ak euh, Abdou Aziz Diouf ci xibaar ci yaatal ci kàllaam mooy kocc jërë ngeen jëf ci teewal bi. كربات كربات جفل الماء وقت كان رواق ومن تين في طوم سمان problem ni manara waqtane larna kune jafel الماء وقت كان رواق نبنا نتاو بلافي Go ahead, take some problem, I do not danh na buồn đầu Nang mani boyfriend na Kep negi lolu yakana Tumusunyo sedan Kulen ye akulem khep Kulen khamal akulem tala libaram Teng kulbayi Oh yo Lolu dan nani maiwa Manager monora Wala wasagla Mo mai Faire le down, the pretty